что чувствуют мужчины и женщины еще до встречи с родной душой. Это ощущение одиночества. Это чувство, что вы в этом мире один, что вы в этом мире даже чужой. Вы попали как будто бы на неродную для вас планету. Вы попали в этот мир, в котором вам очень трудно сориентироваться, очень трудно найти себя. Трудно понять ту систему ценностей, которые существуют здесь. Трудно понять, что нужно людям, трудно найти с ними а, полноценный контакт. Порой вот эти состояния и эти ощущения чужеродности, что вы чужой в этой жизни и очень одинокий в этой жизни, порой эти состояния, они бывают с самого детства. То есть вы с самого детства можете чувствовать это одиночество. Это такое сквозящее чувство – у вас есть мама, папа, бабушка, дедушка, есть родственники, может быть, братья, сестры, которые вас любят, которые за вами ухаживают, о вас заботятся, которые хотят вам добра. Вы все это понимаете, и все это рядом с вами находится. Но в то же время в этом во всем есть тоже ощущение одиночества. Вы чувствуете себя как будто бы отстраненным от этого мира. Этот мир как будто бы вокруг вас, и все там происходит, многое что происходит. А вы где-то со стороны, где-то вот в центре этого мира, где есть это чувство одиночества. И почему об этом нужно говорить? Потому что когда происходит встреча с родной душой, у вас моментально пропадает это состояние одиночества. Если вы встречали свою родную душу, и если вы этого не заметили, если вы этого не осознали, то сейчас, просматривая это видео, вы можете вспомнить, что было с вами, когда вы встретили или родственную душу, или свою близнецовую половинку. Вы точно вспомните, что у вас моментально пропало чувство одиночества. Вот это сквозное ощущение по жизни, которое могло проходить красной нитью по всей вашей жизни. Оно раньше могло быть более острым, более ярким, потом в какие-то периоды менее ярким, оно как бы затушевывалось, и вы забывали об этом одиночестве, а потом оно опять появлялось. Но через всю жизнь оно могло проходить вот как красной нитью, сквозной нити. И когда вы встретили свою родную душу, это чувство одиночества прошло моментально практически. Может быть, вы потом осознали его только через несколько дней или через несколько недель, а кто-то только через несколько месяцев это осознает, что вдруг вы перестали быть одиноким. И можно сказать так, особенно скептики могут сказать так, ну, конечно, вы же встретили такого человека. Такие встречи бывают не каждый день, это особенный человек. И поэтому у вас и пропало чувство одиночества. Вы теперь не один, вы встретили этого человека. Наверное, в какой-то степени да. Но давайте с вами а, посмотрим на то, что очень часто происходит. Вы могли встретить свою родную душу, просто увидеть этого человека. Или даже, может быть, переписаться в интернете, или посмотреть просто фотографию. Но вы с ним даже не встречались или даже не было такого полноценного общения, просто перебросились парой фраз, а может быть иногда даже вообще не разговаривали. Бывают такие случаи, нет вообще никакого диалога. Но тем не менее, после этой встречи пропадает чувство одиночества. Вы чувствуете, что вы не один. И тот человек, ваша родная душа, этот человек может вас отвергать, он может вас э, никак не замечать вообще считать вас вообще ненормальным, что что-то с вами случилось, вдруг вы вот стали там писать ему какие-то такие письма непонятные, да, или еще иногда объясняться в любви, а для него это все вообще очень далеко, для вашей родной души, да. Он может вас всячески отвергать, и, казалось бы, с обычной точки зрения, вы должны почувствовать еще большее одиночество. Вы встретили человека, а он вас отверг. Раньше вы были одиноки, а теперь вы должны бы как бы чувствовать себя еще более одиноким, но нет, этого не происходит. У вас внутри образуется феноменальное состояние причастности, соединения с каким-то родным-родным миром. Не с этим человеком, не с его личностью, скорее всего, а с каким-то очень родным, близким, понятным вам миром. Вы вдруг чувствуете, что этот мир возник вокруг вас и внутри вас. Вы попали в другой мир. Это а, чисто субъективное ваше состояние переживания, но оно настолько явное, настолько сильное, настолько яркое, настолько всеобъемлющее – что это нельзя воспринять как э, какое-то временное наваждение, скажем, да, что-то что, -то, что -то вдруг там показалось и так далее. И это состояние, состояние того, что вы обрели этот мир, оно вас больше не покинет никогда, если вы его сами не отвергнете. Если вы примете это, если вы вдруг в какой-то момент сядете и подумаете, скажете, что-то необычайное произошло. Я встретил какого-то невероятного человека. Это моя родная душа, видимо, это моя родная душа. Этот человек, может быть, он вообще не хочет со мной общаться. Мы с ним даже не поговорили ни разу. Но вдруг у меня появился какой-то особенный мир – я сейчас сижу и чувствую этот мир. Я сейчас сижу, и улыбка на лице у меня сама появляется. Я расплываюсь в улыбке. Я чувствую такой комфорт, такую благодать, которую никогда раньше не ощущал. Мне так хорошо в этом. Это и является показателем того, что произошло пробуждение ваше пробуждение, ваша душа пробудилась от встречи с родной душой. И ваша душа вам обеспечивает эту связь, можно так сказать, связь с вашей космической духовной семьей. Действительно, если задуматься о том, сколько раз мы уже общались э, вживую с людьми, сколько нам писали писем различных э, люди. И действительно так и есть, когда э, люди же ждают какой-то вот этой встречи особенной, да, с особенным человеком, то до этой встречи вся жизнь, она кажется наполненной одиночеством, наполненной непониманием, страданием, и это вот, пожалуй, говорят, наверное, все, кто так или иначе встретил однажды свою родную душу. И это ощущается с раннего детства, ощущается на протяжении вот всей жизни, пока человек живет, пока он а, идет в школу, да, ну сначала садик, потом школа, потом институт. И вот это общение со сверстниками, оно что-то дает, оно обогащает, человек развивается, но чаще всего в этом общении а, вы не находите себя, а, вас не понимают, а, вас считают каким-то не таким, каким-то странным в лучшем случае. И вам приходится либо приспосабливаться, либо подстраиваться, чтобы быть как все, либо все-таки выбирать одиночную стезю и страдать, пока вот не случится эта замечательная встреча. Кому-то везет, у кого-то а, среди близких, родственников есть родная душа. Не раз нам писали письма, что родная душа, может быть, это бабушка а, или тетя, или кто-то еще вот из близких, из родных. И мой случай тоже такой, не исключение. У меня тоже моя бабушка, она была моя родная душа. И когда мы с ней общались, это было удивительно. Это были такие минуты, когда я действительно понимала, что есть человек, с которым я могу говорить о том, что мне интересно, который меня понимает, который откликается на мою душу. Моя душа просто пела, когда мы с ней общались, с моей бабушкой. Царствие Небесное, ее уже нет на этой земле, но до сих пор я чувствую, как наши души, они, они общаются иногда, они связаны, они чувствуют друг друга. И даже иногда удивительно, когда вспоминаю свое детство, а также как и многие другие люди, а, даже удивительно, так вот уже начинаешь задумываться, будучи взрослым человеком, откуда, откуда в маленьком ребенке может быть такая глубокая тоска. Вот я помню свое детство — оно у меня ассоциируется... Ну, конечно, да, детство — это радостное время, и это есть, это было. Но несмотря на эту радость, несмотря на эту легкость и беззаботность, я помню, что вот все детство сквозила во мне какая-то такая вот тоска, глубокая тоска, которую я ощущала вокруг себя, в окружении от людей, которую я ощущала в себе. И вот это все было пропитано этой тоской, этим одиночеством, непониманием. И моя радость была э, выйти на улицу и посмотреть на звездное небо ночное, и просто вздохнуть с облегчением, что вот когда-то, видимо, за мной прилетят оттуда и заберут меня туда. Это было настолько по-настоящему, настолько я в это верила, что я даже не нисколько не сомневалась, что вот-вот вечером одним это случится обязательно. Но вот немного останавливала, что есть мама и папа, они будут очень страдать, если меня заберут инопланетяне. Вот это немного останавливало, потому что ребенок, он же не может предать тех, кто тебя любит, <laughs> и кого любишь ты здесь на Земле. И вот знаете, вот эти, казалось бы, детские такие мечты, детские чувства — они, наверное, со временем проходят и забываются. Я тоже так думала. И думала, что все это были просто мои мечты детские, моя фантазия. Но это не так. Почему я это говорю? Потому что когда вот у нас случаются какие-то энергетические процессы, вот недавно со мной это произошло, я вдруг снова вспомнила, а, снова почувствовала свою духовную семью — а, свою космическую духовную семью, я увидела их. Увидела их такими, какими я рисовала их когда-то в детстве. Я помню, что в детстве я их рисовала. А, и мне хотелось изобразить их вот именно такими, какими я их увидела в своем переживании. Это было очень сильное чувство, оно шло изнутри. И а, это, это не выдумка. То есть я действительно ждала своих родных, но просто я не знала, как это называется, как это объяснить. А когда вот уже вы встречаете свою родную душу, когда вы знакомитесь со своей космической духовной семьей, со своими высшими родными, вы вспоминаете все эти состояния, и вы понимаете, что на самом деле это не фантазия, это не выдумка. Да, есть это. Да, пусть это звучит с точки зрения обыденного сознания э, нелепо, может быть, э, даже как-то как сумасшествие выглядит, но это есть. Есть эта энергия, энергия родного дома, энергия родных высших сил, которые вас невероятно поддерживают. И вы всегда знаете, что там вас любят, бесконечно любят и принимают вас такими, какой вы есть. И знают вас досконально, вот настолько хорошо, насколько вы, наверное, себя еще не успели узнать. Вот такое-то чудо.